en Xavi Berneda, director de màrqueting de Múnich, una empresa familiar de... que fem sabates esportives i sabates de moda. I un bon dia vam prendre la decisió d'incloure dintre del nostre portafoli el .cat. El problema que ens diem Múnich, no és un problema, però ens diem Múnich i tenim una connotació molt, molt germànica, molt alemanya. La gent, tothom pensa que som alemanys però en un moment de la vida ens va anar bé que pensessin que eren alemanys, però creiem que les marques han de ser molt properes al seu territori, han de fer coses pel territori. I crec que el puntcat és una part de la nostra cultura, no? Tenim uns sentiments, una forma de fer, una forma de pensar, una, forma, una llengua, i el, el tindre el puntcat era, era un, un punt afegit de valor a la nostra companyia. La tipografia, la matrícula, parla molt del que estàs fent. I si hi ha un puntcat, t'està dient molt de tu. T'has dir molt que com a mínim tens un respecte a aquella cultura que és la que t'han ensenyat a casa. Com a mínim. I per mi la matrícula, la targa que diuen els italians, és el puncat. Cada vegada les marques han de parlar molt més del que fan. De, I parlem de cultura, i parlem de, sobretot de tema de responsabilitat social. No? I la gent no està disposada a pagar segons quin preus, de segons quin producte, si les marques no tenim un arrelament de territori o un arrelament de cultura dintre d'aquell país. Nosaltres fabriquem una part de la producció a Catalunya, molta part de la pell, el 80% està feta a Catalunya, molta, molta part dels nostres productors, proveïdors, socis estratègics estan a Catalunya i creiem que ens tenim que dirigir també molt puntcat. No, no entenc per què no.